Oi gente, aqui é a Jirupoca e hoje eu vou assistir mais um vídeo do Milk Air, se chama do crime apresentado no Minecraft e vamos assistir o vídeo. Roubo tem ali um monte de coisa boa, né? E aí tem toalha, papel higiênico, toalha, papel higiênico. Aqui tá lá, toalha é paper faz sentido ser papel higiênico, né? Aí roubo, não, rou, roubo. Assassino, tô tudo roubo aqui hoje. Assassino. Nada a ver, né? Quer jogar Minecraft? Quer... Fortnite, não sei. Tô trocando tudo hoje. É, faz sentido, né? Que no é Fortnite, aí chorando. Aí é, é. Perturbando a paz. Aí deve ser chato esse barulho do sininho mesmo. Né? raptação, nem sei se essa palavra existe. Tem aí um monte de villagers. Ah, ele pegou o villager aí. saiu. Bom, ele, o villager tá olhando pro lado, né? Sei lá abuso de ritual, abuso, ritual do abuso. Não, não sei muito bem o que isso significaria, mas beleza. Assim, ele tinha 14, mas ele poderia ter ficado com 4, porque ele poderia ter acessado do lado 10, mas beleza. Eu não entendi aquilo lá, e esse daí é abuso de substância. É, não sei porque alguém iria comer isso daí, porque ele só faz mal pra você. Traficação de humanos, nem sei se traficação existe também. levando o de ali pra onde tá aqui, eu ver. Nossa, tem um monte de vila de dos aldeões, né? Aí a é viadagem. Mas eu não sei, eu não entendi esse. Crueldade animal, crueldade, não é crueldade animal, é animal, crueldade com animal, né? É, muita crueldade mesmo, mas muitas farms usam isso daí da lava. Ah, não, não matem os seus cachorros, seus lobos. Eu sempre falo cachorro, não sei porquê. Aí é. Incêndio culposo. Sei que o é barulho tipo culposo, doloso, pode ser meio estranho, mas tipo culposo é quando você faz. faz. de propósito, por isso que é culposo, né? Que é a sua culpa. E aí é do, doloso é quando você faz sem querer. a traficação de substâncias também é, ainda não sei se traficação existe. E aí tô levando ali aquelas coisas. Mas bem que essas coisas assim não são tão é, interessantes assim muito interessante, mas tão importante quanto outras coisas. E aí ele pôs o esposas né, no, no na mula, burro, nem sei o que era aquilo. Ele olhou ali em volta. Aí ele é o cyberbullying, que é o bullying na, na, virtualmente. E aí jogou uma bolinha de gelo. De gelo, não, de neve. E eu falei que eu tô, tô ruim com as palavras hoje. Incitação de. De. Rioto. Não faço falar. Nem sei se é assim que fala é palavra, mas. Não fazer o que você deveria. Não sei muito bem como explicar isso. Hum. Nossa, invocou ali a rede. Né? Substância manufaturada, manufaturando substâncias, adicionando as coisas. Aí ali é o Netherwatch. o Sprite de cranberry. Uhum. É o crime organizado. É, transformou os focos nesse bicho aí do Nether, que eu não sei, esqueci, eu não sei agora o nome, já foi, foi esqueci. Aí o vandalismo. É, tá vandalizando mesmo. Tô tá tirando ali todos os vidros. E se vocês forem quebrar um vidro, e tipo, se for assim, né? Quebrem com o, aquele. Aquele encantamento ativador. Silk Touch ou toque de seda, que ele não deixa os blocos que quebram quando você quebra com uma pequena normal ou com a mão quebrarem. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam e ativem o sininho para sempre receber notificação de novos vídeos. Deixem um like se vocês gostaram. E até o próximo. Tchau!